こんにちは、粟田洋介です。今日はこのガラスビーズメディウムというものを使って絵を描いていこうと思います。これで絵を描くんじゃないんですけど、これを絵に使っていくって感じですかね。で、これはアクリル樹脂の中にガラスのビーズが入っています。で、絵の具と混ぜてもいいですし、そのまま使っても大丈夫です。 この間絵の具に混ぜたら、その色がつぶつぶになってるって感じになりました。で、このまま塗ると透明のガラスが出てきます。で、今日は透明のつぶつぶ感が出したいので、絵の具と混ぜないでこのまま使っていこうと思います。今日はこんな小さいキャンバスシートを使います。で、これを使う前に、ある程度絵の具で絵を描いていこうと思います。 いつもはガラスビーズメディウムを使うときは、ちょっとつぶつぶの透明感がちょっとそんなイメージだったので、ブルーとかグリーンを使うんですけど、なんだっけ今日は全然違うこんな感じの色で描き始めてみようと思います。 私はここに顔が見えます。見えますかなのでちょっと今日は美人画を描いていこうと思います。 今日はピカソ風のビジョンになりましたが、ここからガラスビーズメディウムを使っていきます。 ちょっとこのジェルメディウムもプラスしていきます 今こんな状態ですが、乾いたら完成です。このなんか白い感じがまたいいなと思うんですけど、乾いて全部透明になった感じがちょっとどんな感じかわからないので、もし白が欲しかったら乾燥したらまたちょっと白を足せばいいだけの話なので、ちょっとこれで乾かしていきます。多分丸1日乾かさないとダメかもしれないですね、これは。 なんかちょっと5時間ぐらい経って今日すごい天気がいいんですけど白いところがちょっとまだ残っていてで表面を触っても大丈夫な状態になっています絵がごちゃごちゃしていてでガラスビーズが透明なのでちょっとガラスビーズの感じがすごい目立つわけじゃないんですけどなんかさりげない感じでいいなって感じですねジェルメディウムを塗ったところと塗ってないところの光沢の違いがあるのでここもピカピカにしたいのでここにもジェルメディウムを塗っていこうと思います で、このジェルメディウムなんですけど、筆で塗るときにヘビージェルメディウムっていうのはちょっと硬かったので、このソフトジェルメディウムっていうのを使ってみようと思います。ちょっと使ったことがないのでどんな感じなんだろう。すごい塗りやすいです。それでせっかくなんですけど、 このヘビジェルメディウムで塗るときはちょっと水を混ぜるんですけどどのぐらいの水を混ぜるかっていうとまあ絵の具を溶くきと同じような感じで塗りやすい塗りやすくなるぐらいになるんですけどまあこのぐらいですねもうちょっとかなまあだいたいこんなもんです ではこれが乾いたら完成です、はい、48時間経ってこんな感じに乾きましたなんですがちょっとここのところが白っぽくまだ残って乾いていないのが分かります。さっきドライヤーでバーってやったんですけど、なんかね、ドライヤーで乾かそうと思っても、そうそう乾かないですね、これは。やっぱりこれ3日ぐらい必要なんじゃないかと思います。でもまだ乾いていないこの部分っていうのは、 このジェルメディウムで盛り上げた部分で、このガラスビーズメディウムを使った部分は、まあ数時間でこの透明な感じになりました。でこの部分っていうのは、この体積全部がアクリル樹脂って感じなんですけど、こっちの方はアクリル樹脂の中にガラスビーズが入ってるんで同じ体積の中のアクリル樹脂の割合が少ないから早く乾くんだと思いますまあ分かりやすく言うとガラスビーズメディウムの方が早く乾きます そしてこのガラスビーズの部分ですね。パッと見た感じだとあんまり目立ちません。ちょっと盛り上げを作ってあるこのジェルメディウムの方もあんまり目立たないですね。でもちょっとさりげなくこうデコポコになっているのがなんかそれはそれで違う意味でいいと思います。目立たせたい場合はジェルメディウムなんかは絵の具と混ぜると目立つんですけどガラスビーズも絵の具混ぜると目立ちますが透明感を出す時は絵の具混ぜないでやった方が透明感は出ます。ビーズが多分目立たない理由はこの の、下のアクリル絵の具の色とか塗り方も結構あると思います。この金の部分はちょっとキラキラ、割と目立つんですね。それでもう一枚別の時に描いた絵なんですけど、これはね、結構ガラスビーズがキラキラ目立ってます。